Thank you very much, and thank you for so many media coming here today. Большое спасибо, что вы нас встретили, и что так много представителей средств массовой информации сейчас пришли сюда. I'm very pleased to be here in Kharkiv for the first time in my life, and I bring half of the Danish central administration with me. Господин министр говорит, что он первый раз посещает Харьков, и он, ему очень приятно здесь находиться. И также с собой он привез целую большую делегацию датск, датскую, которая вместе с ним осуществляет эту поездку и визит в Харьков. Both high-level representatives from the Energy Ministry of Denmark and of course from the Foreign Ministry in Denmark and our ambassador in Kiev. У нас здесь есть представители Министерства энергетики Дании, у нас есть представители, э, есть посол Дании в Украине, и Министерство э, образования Дании. This is my sixth visit to Ukraine in only 14 months, Э, Шестой визит в Украину за 14 месяцев. but actually I'm a close friend to your country. I bicycled 1,800 kilometers seven years ago from Kiev, the whole way over Moldova to Odessa and Crimea. So I know your country and I'm very happy to be here. Господин министр семь лет назад проехал 1800 километров на велосипеде, посещая страны Украину, Молдову э, и другие тоже места. То есть 1800 километров э, велосипед. I wonder how many of you bicycle 1800 kilometers in Ukraine. Кто-то из вас проехал такие, такое расстояние? В Украине, Были попытки. We tried. We tried. Yeah. Well, you may ask yourself why, uh, why we are here. Можете спросить, конечно, нас, почему мы сюда приехали, для чего, наша цель? And there are two reasons. Две основные причины. First of all, uh, I would like to get a first-hand impression of the situation here in Kharkiv. Прежде всего, хотелось бы воочию посмотреть и убедиться, какая ситуация сейчас существует в Харькове. Kharkiv is an extraordinary city in many ways. It is uh, an area where you have managed to uh, have relatively good economic circumstances comparing to the rest of Ukraine under very, very difficult circumstances uh, with a conflict going on a few kilometers away uh, and with a very high number of uh, IDPs which you are taking care of in a very professional way. Особенностью Харькова является то, что здесь, несмотря на этот вооруженный конфликт на востоке Украины и те процессы, которые происходят в самой стране, э, Э, в Харькове удалось сохранить относительную стабильность и даже добиться экономического роста. И это э, серьезное как бы, состояние э, экономики, серьезное состояние общества говорит само за себя. And it seems that the people of Kharkiv, who have by history a close relationship to Russia, and therefore also have a very strong feeling about what is going on in Russia, still opposing the separatists and the aggression going on, that uh, that balance I find quite extraordinary, and I would like to witness myself how the people of Kharkiv is thinking about the conflict and uh, get messages to bring home to my own country and to the EU about the wishes for the future uh, for the people of Kharkiv. Кроме того, еще одной интересной особенностью является то, что Традиционно, исторически, Харьков имел очень хорошие отношения с Российской Федерацией. И эти отношения продолжали как бы развиваться многие-многие годы. Но сейчас мы видим ситуацию, когда по-прежнему, оставаясь э, в относительно нормальных отношениях с Российской Федерацией, э, Харьков не поддерживает сепаратистские настроения и активно э, демонстрирует это как бы в своей политике и в своей жизни. Поэтому хотелось бы узнать э, более точно и подробно э, на личном примере господина министра, э, что является как бы, так сказать, основой такой, такого отношения к этим событиям вокруг нас и как удается сохранять этот баланс между как бы не враждебного отношения к России и в то же самое время очень четкой позиции отрицательной в отношении сепаратистских настроений на Донбассе. How comes, for example, that Russian propaganda has not been so efficient, it seems, here compared to other places in Ukraine? Например, почему российская пропаганда не так успешно здесь э, развивается и представлена, чем, скажем, в других э, областях и в других местах, ну, в частности, в, на Донбассе. Что является как бы э, тормозом или Э, фактором, который не дают российской пропаганде здесь сильно развиваться. Maybe you can show me ethnos. Может быть, вы мне потом позже сами скажете, ответите на этот вопрос. Secondly, uh, we are here because we are also interested in your business and especially in your energy sector. Э, второе, почему мы здесь, мы очень заинтересованы в вашем бизнесе и в, конкретно, более если сказать, то это энергетический сектор. И э, вот это как раз интерес к энергетике является таким, наверное, локомотивом в бизнес-сфере. Yesterday we signed and uh, we opened a common energy center in Kiev, a Ukrainian-Danish energy center with the purpose to take uh, Danish experience within the energy sector uh, to, uh, to Ukraine. Вчера буквально мы открыли совместный датско-украинский центр по развитию энергетики. И этот центр э, будет как раз и развивать э, эти взаимоотношения э, сотрудничества между Украиной и Данией в области энергетики. Our hope is to uh, contribute to a more efficient, uh, independent and competitive energy sector in Ukraine. Желанием датской стороны является помочь в развитии украинского энергетического сектора, чтобы он был Э, конкурентоспособным, чтобы он был эффективным, чтобы он приносил реальную пользу гражданам Украины. Let me give you two Два примера конкретных, господин министр приведет. In the last uh, э, 35 years, uh, we have stable economic growth in Denmark, but the total energy consumption of the country has decreased. 35 лет Дания уже испытывает постепенный экономический рост – но энергопотребление за последние годы уменьшилось. That's good for economy, that's good for business. И это очень хорошо для экономики, очень хорошо для бизнеса. Another example is waste. Еще один пример – это отходы. In Denmark, there's no waste deposits. We burn and make energy out of the waste, or we recycle it, and giving district heating to many Danish households. В Дании нет э, отходов. Э, там отходы сжигаются, вырабатывается энергия, и эта энергия используется. Или отходы перерабатываются таким образом, чтобы использовать как вторичное сырье э, вот эту вот переработанную массу отходов. And we hope these models of energy could be to inspiration to Ukrainian authorities that both at the uh, country level, in Kiev, uh, at the ministerial level, but definitely also at the regional level господин министр полагает, что э, такой, э, такое отношение как бы, в сфере развития энергетики э, поможет как бы, и Украине в дальнейшем развиваться. Это будет интересным примером в дальнейшем как на национальном уровне, так и на уровне региона. Большое спасибо. На этом ждем ваших ответов. Господин посол замолкает сам со своей монологом. Пожалуйста, уважаемый господин вопросы. Да, прошу вас. Информбин Сумян Ларин. Э, господин министр, скажите, пожалуйста, какие конкретно в Харьковской области могут быть примеры сотрудничества Дании и Украины в энергетической сфере? То есть вы предлагаете построить здесь мусоросжигательный завод или что-то подобное? Ну, объясните, пожалуйста. Maybe you want to build up here in Kharkiv, область, uh, just waste burning uh, factory or incinerator. We, um, we just opened the Energy Center uh, yesterday, uh, so we have not prepared a complete plan of action with the ministry uh, in Kiev yet. У нас же э, только открылся этот центр, как господин министр сказал, и мы не подготовили конкретных планов для того, чтобы если сейчас на, на эту тему можно было говорить, что именно конкретно нужно э, воплощать. But we uh, have um, seated a Danish expert uh, in the ministry in Kiev. and I know that he has been here, actually, in Kharkiv uh, two weeks ago, to look for concrete projects and ideas uh, to, to take back to Kiev. But I guess it will take a, uh dialogue between the regional level and the, um, and the ministerial level uh, to identify the concrete projects. Мы знаем, что две недели назад эксперт датский э, по развитию энергетической сферы уже приезжал в Харьков, И он делал свою оценку тех возможностей и тех проектов, которые можно было бы начать здесь. И он, конечно же, донес свои идеи уже до Министерства э, энергетики Украины и Дании. Э, как бы работа в этом направлении ведется. But uh, in Denmark waste is considered as a resource, actual you could call it a natural resource almost. Uh, and, and, and in Denmark, you know, you get money for your waste because you can use it to, to make energy. And uh, to do that will benefit economy, it will benefit the environment, both the climate, but also the, uh, the soil and the air. And uh, it's, it's, it's something where we also have private investors who are interested. Но господин министр считает, что как раз мусоросжигательные предприятия, инсинераторы, могут быть наиболее интересным в данный момент э, как бы, проектом, потому что здесь из отходов мы еще и деньги делаем, получаем прибыль э, генерируя энергию и давая возможность использовать вот эти источники энергии для другой промышленности. То есть это направление, по мнению господина министра, является очень перспективным. Energy efficiency is another concrete example. If Ukraine had the same level of energy efficiency as the average in the EU, you would not have to import any gas from Russia. Ну, например, энергоэффективность тоже, да, вот тоже очень важный момент. Если бы Украина достигла такой энергоэффективности хотя бы как в Европе, да, то тогда бы не нужно было импортировать российского, российский газ. И можно было бы избавиться от этой зависимости. Energy efficiency is not very sexy topic. Uh, even not for journalists, but it's good for everything, energy efficiency. It's good for business, it's good for economy and households, because you get uh, heating and the power uh, cheaper, and it's also good for competitiveness. The industry can gain a lot for being more energy efficient. Энергоэффективность может не такой интересный, э, не, так- не такая интересная тема для журналистов. Господин министр говорил, не такой сексуальный э, <laughs> момент интересный, потому что э, здесь э, нет ни, никаких больших как бы явлений, проявлений, но здесь есть э, более четко работающая промышленность, здесь есть экономия ресурсов, здесь есть более дешевая продукция. И таким образом получается, что все от этого только выигрывают. То есть энергоэффективность – важный-важный момент э, в развитии дальнейшего промышленного э, потенциала Украины. It has a very concrete impact for, very, for any household. То есть очень конкретно будет оказано, вот, э, употребляя эти программы энергоэффективности, каждая семья, по сути, ощутит на себе этот положительный как бы, вплыв, это положительное влияние. И таким образом все ощутят, как это хорошо работать энергоэффективно. Спасибо, пожалуйста, вопросы. Да. А, Денис Вишневский, Громадский Харьков. Э, э, господин министр, хотелось бы узнать отношение Дании к конфликту на Донбассе ну, и как можете характеризовать роль России в данном конфликте? А well, but there's no doubt in, uh, in my mind that uh, Russia uh, has the main responsibility for the conflict which has gone on for, for 12 months, Без сомнений, без сомнения, что Россия имеет самое непосредственное участие в этом конфликте, и он уже продолжается многие месяцы, и в этом как бы есть вина России. Uh, you don't buy heavy weapons or tanks uh, in the shop. Uh, they come from somewhere. Невозможно купить в магазине обычно uh, военную технику, пушки, грады, поэтому она поступает извне. Uh, and I think that the best response to this aggression will be uh, that we uh, keep the sanctions as long as the Russian pressure is going on. And from, from Denmark's side, we will be ready if the situation will escalate, we will also be ready to escalate the sanctions regime. But of course, if the situation hopefully will de-escalate at some time, we should also be ready to de-escalate the sanctions regime. But the economic pressure, I think, is the best, uh, is the best uh, tool we have in our toolbox right now. Господин министр считает, что режим санкций, который введен против России, он должен сохраняться. И в случае, если э, э будет эскалация конфликта на Донбассе, то этот режим санкций должен быть ужесточен. И в случае, э, соответственно, если э, он будет затихать, этот конфликт, то и санкции тоже должны смягчаться. Таким образом, по мнению господина министра, санкции являются на данный момент самым эффективным инструментом противодействия российской агрессии. Another area of great importance uh, actually are Russian-speaking media. Uh, we are very engaged together with Nordic and Baltic countries in trying to provide a more independent uh, and less propaganda-like uh, Russian-speaking media so the Russian audience, both in Ukraine but also in the Baltic countries, can get more uh, data-based and accurate uh, information about what is going on. Еще один момент – это российская пропаганда. И э, в Дании, а также в э, северных странах, европейских странах и в балтийских странах э, разрабатываются определенные подходы для того, чтобы противодействовать тоже российской пропаганде. И на это следует, как считает господин министр, обращать особое внимание, чтобы, чтобы эти э, пропагандистские э, выпады и эти пропагандистские приемы, которые применяет Россия, они не имели большого эффекта, и чтобы они тоже здесь, в этой части Украины, э, имели достойный отпор и достойную оценку. Uh, next week, uh, the eight foreign ministers of the Nordic Baltic countries will meet in uh, Copenhagen, Denmark, to discuss this matter. И как раз в Копенгагене Через неделю состоится встреча восьми министров э, стран Балтии и стран северных стран э, Европы для того, чтобы этот вопрос обсудить. Спасибо. А, ну, относительно последнего вопроса, есть ли понимание у вас, как э, относится а, к санкциям обычные граждане? А Вы отвечаете как государственные Как относятся обычные датчане Europe that they district? How do they treat these sanctions against Russia? What is their opinion? И чувствуется ли влияние российской пропаганды? Мы прекрасно знаем, что российские каналы, в том числе, активно работают в Европе. Чувствуется ли влияние российской пропаганды в Дании? Э, э, здесь, э, Атю, э, да, чувствую. I, I very often I'm, I'm asked uh, by, by Danish citizens um, uh, why we are so tough to the Russians uh, and, and whether this is not, uh, the whole thing has started uh, with a mistake from the European side, from the EU side. Господина министра часто спрашивают э, на- обычные граждане, что э, не считаете ли вы, что мы слишком жестко относимся к России, что наше поведение не совсем адекватно, и что, э, может быть, нужно что-то изменить в этих подходах. E и было ли разумным на данном этапе предлагать Украине э, ассоциацию с Европой, поддерживать это и подписывать на эту тему как бы договор? And I'm saying, listen guys, EU is not a military organization. Я на это отвечаю, гос- говорит господин министр, что Европейский Союз не является ми- э, военной организацией. EU is a very peaceful trade organization based on uh, basic uh, humanitarian values, democracy, anti-corruption, and uh, everybody would benefit from a greater cooperation between Ukraine and EU. also Russia, because if Ukraine grows economically, also Russia will benefit. Э, Евросоюз является мирным э, образованием, там нет никаких агрессивных устремлений. Евросоюз – это торговая организация, которая стремится также для установления тесных, добрых э, отношений со всеми странами. И в том числе Россия выиграет от того, что Украина будет развиваться экономически. Именно поэтому отношения Евросоюза и Украины нужно поддерживать, чтобы здесь, на этой территории, создавалось Э, удобная среда для того, чтобы развиваться в дальнейшем и также от этого жить Россия. Ten years ago, Poland and Ukraine had the same GDP per capita. Э, десять лет назад Украина и Польша имели ВВП одинаковые на, на душу населения. Today the Polish GDP has redoubled due to the access to EU. А благодаря тому, что Польша вступила в Евросоюз, уже ВВП Польши в два раза вырос. That has done no harm, only good. И это же никому не повредило, не помешало, только добрые плоды от этого есть. But I'm happy to say that when it comes to the sanctions regime, uh, almost, uh, I think 95% of the Danish parliament is back to that regime, the sanctions. And uh, I think there is fully support in the Danish population for that. Но когда мы говорим о санкциях, то датские парламентарии, 95% из них поддерживают режим санкций против есть и они, эти депутаты датского парламента доносят свои все объяснения и видения э, народу Дании. Even though the Danish agricultural production has been hit uh, quite hard by the counter sanctions from Russia. Но надо сказать, что сельскохозяйственный сектор Дании значительно пострадал от тех санкций, которые вела Россия в ответ на санкции Европы. Скажите, пожалуйста, датские парламентарии также реагируют, как, допустим, наши парламенты о признании России агрессором. They Да, так. Спасибо. Вопрос касательно энергосберегающих э, центра э, совместного, который создан э, украинско-датский. скажите, пожалуйста, будут ли, будет ли ставиться акцент на энергосберегающие технологии и будет ли контролироваться с вашей стороны внедрение этих технологий в and жизнь? will be controlled by the Danish uh, party whether these energy efficient technologies are implemented properly. I, I'm sure uh, that uh, energy efficiency will play a very important role because this is where we have uh, huge experience and this is also where you have a great potential in Ukraine. Господин министр считает, что это будет иметь в любом случае очень важное значение, потому что Дания в этом имеет э, опыт э, положительный, и это явно скажется на всей экономике, если вводить, э, внедрять эти энергосберегающие технологии. The center will be headed by uh, Ukrainian uh, officials, but, and I think that's very important, because, uh, I mean, you can't just copy and paste Danish realities to Ukraine, so we need to to try to deliver exactly what our Ukrainian counterparts are asking for, and we need to ensure that there will be internal coordination inside uh, the Ukrainian uh, ministries and between regions and ministries, and then uh, our people, both our experts in Kiev but also from, from Copenhagen, will try to deliver exactly what uh, will be asked for. Господин министр подчеркивает, что невозможно стопроцентно взять датские опыты здесь использовать или как-то регулировать это с точки зрения Дании. Нужно обязательно учитывать местную специфику и обязательно э, накладывать все э, проекты будущие на украинскую реальность. Именно поэтому э, будут созданы координирующие группы, которые будут ходить различные представители министерств, для того, чтобы учитывать непосредственно Э, украинскую реальность, датский опыт, это наилучшим образом вкладывать, развивать, чтобы э, эта тема получила хорошее продолжение. Спасибо большое. Ввиду да, графика нашего министра, пожалуйста. Короткий вопрос. Э, Ваше отношение, нужна ли полицейская миссия ЕС на Донбассе? Если бы полиция миссия на Донбассе, или просто на Донбассе, другая полиция, просто с ним, Um, I think that uh, no matter where we, uh, I mean, which organization which will be responsible for any action of that character, um, we need a, a, to be sure that we have an agreement between the two parties. We can't enforce an agreement. So any further activity in that field, whether it be EU, or UN, whatever, would require that we have a deal. If we don't have a deal, we can't do it. Uh, I think that the most active uh, and, and uh, obviously also most professional organization in place right now is the OSCE. And I think that you could, uh, if you had that deal, you could uh, increase both the number of people, but also what they were supposed to do if you had the deal. Uh, Самое главное, чтобы была взаимная договоренность между конфликтующими сторонами. Э, как бы ни называлась эта служба, полицейская служба там, или силы, или как угодно, э, обязательно условия сохрани... Э, достижения мира и эффективного функционирования всех институтов гражданских – это договоренность между конфликтующими сторонами. В настоящий момент Организация ОБСЕ довольно активно и успешно работает на Донбассе. И таким образом, если будет договор и заинтересованность между двумя сторонами, то ОБСЕ вполне может справиться с этой задачей. А как называться будет эта служба, там, которая будет все это дело осуществлять, это не имеет большого значения. Okay, about just, I was answering the, the question about the Danish parliament uh, very briefly. Uh, of course, in the Danish parliament, we have discussions about this as in any other parliament, but I answered yes because I'm pretty confident that uh, a vast majority of the parliament would use that term. Господин министр обращается к вопросу о датском парламенте и его отношении к всем этим моментам, которые происходят. Он говорит, что без, безусловно там происходят дебаты и обсуждение этого вопроса, и обязательно э, как бы, Украина имеет определенную поддержку в этом Большое спасибо за ваш интерес. У нас уже пока нам нужно двигаться вперед. Спасибо. спасибо.